La proposta va ser eh, un sistema automatitzat de rec amb microbit i el vam idear a partir d'una notícia que va, havia vist, que vaig veure a la web de l'IRTA, que era un sistema professional també de rec per cultius a Catalunya. Amb molta sorpresa i molt contents, no ens esperaven pas ser els guanyadors o les guanyadores, eh, però va ser una alegria molt gran tant per part meva, com a responsable de, de Robositges, com de les famílies i de les nenes que van participar en tot el, el taller. El projecte consistia en utilitzar la Microbit, que és un petit ordinador, eh, i programar-la amb un sensor d'humitat que és capaç, o era capaç de detectar la humitat de terra. Per tant, podem saber si la terra on hi ha les plantes està més humida o està més seca. I a partir d'aquí, si la humitat era molt petita o era molt poca, fèiem o activar una, bomba, una petita bomba d'aigua perquè fes el rec automatitzat. I quan la humitat del terra pujava, doncs el sistema automàticament para o deté la, la bomba d'aigua les nenes que van participar ja partien de, de, de fets escolars altres vegades, amb el qual el taller estava dividit en dues parts, una més teòrica i una més pràctica. La teòrica la vam poder fer més ràpida, per dir-ho així, i va ser un taller eminentment pràctic. Vam fer tot el sistema de sensors, motorització, de forma pràctica, provant en diferents etapes fins a arribar al final, i va ser, molt, jo penso que molt profitosa per elles i sense cap problema d'aprenentatge. Van, va ser molt, molt profitós, penso. El jurat va, va valorar positivament que fossin el 100% d'alumnes, de, de nenes, les participants a, a la proposta del taller del Bitbot i que va ser una aposta directa per part meva de, bueno, de decidir que mm, volia que el 100%, ja que serien poques participants pel fet d'estar aquí a Sitges i no seria una, una activitat amb molt, molts, molta gent participant, doncs que el 100% d'alumnes que participessin en aquest Bitbot fossin nenes.